алдым э жакшы болду эми биз биринчи очередь продукты алып алы азыр базарга барабыз базарга барып туруп биринчи продукты жака киребиз макулбу биринчи ун туз май алабыз майды унутпа майдан кийин гречка китлап машинанын коробкасынын майын алмаштырсам мотор май алмаштырсам так э, эки алдыңкы дөңгөлөктү алмаштырып койсом так форсунканы тазалатсам жақсы анда ходовой жағына қаратып жақсылап бір қаратып қойышым керек екен так покраскаларын эми кийинки айлыктан кылам ем продукты срадукты деп эле балем баарын айтып атат да эмнени ұмыттық так колодка Е? ой коробка Не коробка Бір коробка печенье мейлі бір алып қол керек болады э Э, нурбек биринчиден мен даамдын сен ишин жакшы көрөм а экинчиден сенин ашказаның кичинекей сен жегенге бөттүгө далбайсың анысына муну көлөм чоңдор эй эй энна бенасүф койчу энна бенасүф эй энна бенасүф кой кой кой энна жей берчи энна бенасүф нурбектин да келер маалы болуп калыптыр азыр келип чочутат руслан майга кандайсыз эмне кеч тиги аялым алып келбедиңби алып келдиңби алып келдим азаматсың руслан маке негізі удачно үйленіш деген бұл қандай болады бұл қандай удачно мына игіліктүү удачно қандай бір аял алса болады эмне удачно үйлөнөйүн деп атасың го жоқ кудай сактасын экинчи үйленбеймін мен негизи кандай болот дейм да эми сага кандай түшүндүрсөм бул удачно үйленді деген нурбек мындай чоң мүшөк чоң мүшөк ошону мүшөктүн ичи толо уулуу жылан кобра кара чаар кара чаар жалаң уулуу жылан ошол мүшөктүн ичинен колуңду салып тандап отуруп тандап отуруп чакпаган сулуу жыланды таап чыкканга барабар точно демек биз экөөбүз тең мындай удачно үйлөнмөп турбуз анда экөөбүз тең сені қуа білмен нұрбек мына мен уп будашный үйленгем да зыңқ ай қойыңызшы жеңең болмайсың бердік суға суға кетіп жатқам нұрбек ұмытып қалған тұрбаймын нұрбек жанында су шығып жатау ооба шығып жатады су шығып жатады а 아야와의 우다치나 유리한 건가? Ова, табабыз, издеп атабыз. Байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Кеч жүрөсүз, байке. Эмне болду, карындашым, эмне болду? Тынчылыкпы? Мен сумкамды бирөө жууп качып кетип калды, байке. Каяктан, эмне? Өңүтүсүн байкап калдыңызбы мындай? Жок, көрө албай калдым, байке точно да байке точно неге татаулан ой байке татаулан мұны маска бар екен байке о қарындаш мен бетінде маскасы бардың бар эле татаулан боло берсем қандай болуп калат анда ал ой байке жулуп качып кетип калгандан кийин мына токтоп турупчу капа болбо карындаш деп қоймады байке татаулан байке татаулан так демек татаулан ооба татаулан қармайбыз қармайбыз қайсы жерден болды эле мына тет жерден тет жерди чуркап бараткан тет жерин жууп качып кетти бирок ал ал экен колуңузду эмне мынтип алгансыз анда ай байке дарбузумду да алып качып кетип калыптыр шүмшүк десе бас байке батыраак басыңыз кыз байке кайсы жактан карайбыз Наспа? утту утту, утту, утту, утту, утту. кутту мы мына лотереден 100 миң утту алып. Мына, мына мына мына мына мына бул көрдүңбү жүз миң жүз миң кийимдериңди чогулт бол тез каяка турцияга барабыз ыя турцияга жок турцияга барбайбыз азыр сен апаңдыкына барабыз сен таштап келем мен э жок мен аака барбайм мен де турцияга барам тамаша тамаша бұл өзіме бітесіз а қой тұр қой тұр ұтпай қалдық оқшы бармай қалдық оқшы эме жөнінде екен тамашалап қойып тұрмын мен интернеттен ушинтип эле басып жүрөсүңбү интернет ар нерсе кылат да адамдычы gelin. Hallgerin! Aygerim. Karamoğlu stolun üstünde çam. Aa, biz sürt koyalımız. Nege sürtüyorsun? Nege sürtüyorsun? Benim ruhsatım yok. Bu yerde silerdim, aylık akınlardım. Parolün caz koygan bolçum çamla. ти тръпен гръб, може тръпка хатана.